Bon dia per les pràmiques i amics i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com sempre diem, el nostre programa és un programa molt especial perquè cada dia portem un convidat nou i per a, per a no canviar, avui també portem un convidat nou, o sigui que quan vulgui, endavant. Eh, bona vesprada, soc eh, Abelard eh, Serragossà. Soc de Silla, vaig néixer l'any 1954 de jove vaig treballar en una entitat bancària, en la Caixa Torrent, avui desapareguda, i posteriorment, als 28 anys, vaig estudiar Filologia i ara treballo en la Universitat de València eh, com a lingüista en el Departament de Filologia Catalana. Molt bé, Abelard, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, comencem això. Mira, jo no sabia que havies treballat en la banca als teus començaments, eh, a la teva trajectòria professional. Sí, sí, sí, sí. Vaig començar per això. Vaig començar a treballar als 17 anys, uh mhm. -huh. mentre feia el, eh, el COU d'aquella època, vaig fer oposicions, vaig aprovar i vaig començar a treballar. Uh mhm. -huh. Perfecte. I bé, podríem a millor poder parlar un poquet d'això, no? Com, com se t'esperta tu el cuquet al millor de la filologia? Com decidixes que seria una bona idea començar a, a a ah, portar aquesta carrera endavant? Fent el cou, jo vaig tindre com a professor eh, Josep Pitarc. Josep Pitarc, que és de Talbal i viu en Sia des de fa molts anys, és un home molt valuós que jo trobo que el valencianisme actual no està aprofitant i hauria d'aprofitar. El vaig tindre de professor de valencià i eh, en aquell curs eh, vaig llegir les rondalles d'Enric Valor. Uh -huh. A mi les rondalles d'Enric Valor m'impactaren molt perquè era el món que jo vivia, era el món agrícola, que en aquella època encara era completament predominant. Em va impactar molt i això va fer que m'enamorara del valencià. Jo sempre havia destacat en matemàtiques, era l'assignatura que a mi m'agradava més. I fent el cou vaig presentar-me les oposicions, com he dit des de la Caixa Torrent, vaig aprovar i l'any següent em vaig matricular d'exactes, de matemàtiques. Però després d'anar un mes vaig decidir que m'interessava més estudiar el valencià que no eh, fer matemàtiques. I vaig canviar eh, això per matricular-me en l'Horat Penat i estudiar valencià en l'Horat Penat. Uh -huh. eh, clar, més o menys de quin any estaríem parlant? Perquè això de l'Horat Penat... Això eh, jo, jo tenia 18 anys, o sigui, que això vol dir l'any eh, 72 seria. 72 que ahir eh, el president és beut? Sí, sí, sí. Uh -huh. I diguem que és abans de que passara el canvi que passa en l'any 80, que és quan... Sí, en efecte, sí, sí. Uh -huh. En aquella època eh, sí que veies que uns tenien simpatia més per uns, uns altres més per altres, però encara hi havia un valencianisme unitari. Mm és Valencianisme unitari que, com veurem més endavant d'aquesta entrevista, malauradament no sempre ha pogut ser així. Exacte. Mm -hmm. I bé, eh, més o menys, o sigui, comença la teua, el teu interès per la filologia? Primer comences en els cursos de Rapenat i després ja passes a la universitat? O... No, eh, de, de, a partir d'estudiar de, de la llengua jo vaig, crec que vaig assimilar pront el model lingüístic eh, vaig, eh, el primer meu objectiu meu era intentar, a través de l'esforç personal, aconseguir allò que l'escola no m'havia donat. L'escola que no m'havia donat, eh, poder escriure en seguretat en valencià. I, per tant, això va ser el primer eh, objectiu meu i quan el vaig aconseguir, després ja venia el compromís social. I el compromís social en aquella època volia dir el compromís polític. En aquella època estava el PSPB i el PSAN i paradoxalment eren molts més valencianistes en el PSAN que no en el PSPB. Jo em vaig, em vaig apuntar en el PSAN. I aquesta afirmació podria fins i tot sobtar un poc i més la gent que te conega. Eh, el PSPB men menys valencianista que el PSAN? Eh... No, menys valencianistes. Eh? Hi havia més gent. El PSAN era, eh, va ser un partit que va tindre molta quantitat de persones. No parla de, de graus de valencianisme, eh? sinó de quantitat d'afiliats. De, de, de, de, de, i clar, és el pesant, diguem, abans de, del, del sisme que hi hagués en 1980 i també és el pesant d'abans que Josep Guia publicarà allò de Digueu-li Catalunya. Sí, sí, sí. Aleshores, diguem, és un pesant un poc més light, pot ser, o...? Sí en, eh, en aquella època nosaltres pensàvem que la llengua, evidentment, de, de, des d'un punt de vista internacional, la llengua que parlem és balears, és valencians, és catalans, és la mateixa. I si es coordinem, és evident també que guanyem tots. Aleshores, a, a partir d'aquestes creances, eh, per aquest motiu, jo em vaig eh, posar en el pesant. Però després, en la, en la pràctica política, eh, vaig veure que el pesant, què volia aconseguir? Què volia construir? L'estat socialista dels països catalans. Però el pesant no tenia ni tàctica ni estratègia des de la societat valenciana que teníem, a través de quin camí concret havíem d'avançar cap a aquest estat socialista dels països catalans, ni tàctica ni estratègia. A tot això es varen fer les primeres eleccions democràtiques, jo vaig participar en diversos mitis del PSAN i veia la distància enorme que hi havia entre la gent del carrer i nosaltres. El valencianisme de quina forma pot avançar? Només convencent la gent del carrer l'estat espanyol està en contra de la, de, del valencianisme i del valencià. En conseqüència, només convencent la gent podem avançar. Ara bé, si nosaltres parlem d'una forma que la gent ni comprèn ni està amb nosaltres, és evident que no podem avançar. I allò va ser el final d'estar en el pesant. Uh mhm. -huh. Més o menys anys 1980, per posar un any... Que és... sí, això, això, va ser, això va coincidir amb la fundació de, de, de, de la Unitat del Poble Valencià. Uh mhm. -huh. Un sector que estàvem en el pesant eh, davant d'aquests factors que acaba de dir, varen participar des del principi en la creació de la unitat del poble valencià. Jo integrant me en un col·lectiu de Silla. Uh mhm. -huh. I, I bé, mm, mm, si vols deixem esta, esta faceta política, no? perquè tu sempre t'has definit com a militant de les bases del valencianisme, sí, però tampoc has destacat per la militància política, ha sigut sí. més per l'activisme lingüístic. Sí i, i també més o menys ja per aquestes dates quan ja apuntes a, la, a la facultat de Filologia sí. i a poc a poc és ja quan esdevens ser professor, no? Sí, en efecte. Quan jo vaig entrar en l'OPB això va coincidir en decidir eh, fer estudis de Filologia eh, a l'hora que treballava. Vaig fer tres anys treballant i estudiant i quan havia fet tres anys, en quarta, me'n vaig eixir de la Caixa de Torrente i me'n vaig anar a Barcelona a acabar els estudis de Filologia. Uh mhm. -huh. I després et doctores, no?, en un, això seria més endavant, més o menys? Sí, vaig acabar la carrera, immediatament eh, vaig fer el doctorat i en acabar el doctorat vaig començar a treballar en la Universitat de València. Uh mhm. -huh. En quin treball té doctores? Vaig fer... Eh, la meva idea, eh, jo eh, que vull que en el món de la llengua, en el món de la llengua jo vull contribuir a, a tindre un model lingüístic que siga identificador com a valenciança i que siga assimilable i practicable per a la gent de cultura mitjana, uh mhm. -huh. que són els únics que es poden fer anar avant com a poble. Eh, per tant, eh, a mi em preocupaven temes propis del valencià i volia fer la tesi doctoral sobre les preposicions. Uh les proporcions és un camp en què tenim moltes vacil·lacions, encara que paradoxalment la gent les usa d'una manera enormement adequada. Calcula que en aquest programa que no és cosa que parlem d'això, però si s'obre temps <laughs> podem dedicar algun comentari per a que la gent veja que bé que usa paraules com dalt o damunt o sobre o unes altres de les quals la gent no és conscient. O la construcció en infinitiu. N'hi ha moltes, eh? en què la gent actua d'una manera molt coherent. Bé, jo volia fer eh, la tesi doctoral sobre les preposicions i per a fer una investigació necessites una teoria. Sense teoria no es pot fer res. Jo en aquella època jo estava dins d'una escola que es deia el generativisme i com vaig intentar aplicar l'escola per a estudiar les preposicions valencianes vaig trobar que no podia Eh, davant d'això, què passa? Que algun problema hi havia en l'escola en què jo m'havia inscrit. Uh mhm. -huh. I finalment vaig acabar fent la tesi doctoral sobre com s'havia format el generativisme en els Estats Units a finals dels anys 50, quina evolució havia tingut, quines escoles, quins problemes hi havia en cada escola i per quins motius aquella escola impedia estudiar i solucionar problemes d'una llengua específica. Això em va aprofitar per a formar-me en teoria lingüística, que és bàsic per a estudiar i solucionar problemes de la llengua. I, per exemple, la teoria lingüística, en el cas valencià, com s'aplica o en què consistís? O... Eh, quan parlem en qualsevol llengua, qualsevol llengua és un conjunt de constituents lingüístics i explicar qualsevol constituent lingüístic sempre és aprofitar, sempre és explicar qui aporta a la comunicació. Per exemple, ha esmentat una construcció que no existeix en castellà, el més infinitiu. Aquesta construcció, jo pes carrers de l'Horta l'he sentit moltes voltes, i qui diu l'Horta diu la Ribera i diu moltes altres. Quan la gent usa aquesta construcció, sempre expressa el valor immediatament després. Dit així, això pareix molt fosc, però imagina que jo dic, en acabar eh, l'entrevista anirem a un ball i farem una cervesa. Si jo dic, en acabar l'entrevista, què, vull, què vull dir? Que quan acabem l'entrevista, immediatament després, farem això altre. Això valor de immediatament després no la té cap preposició. Per tant, és un valor comunicatiu privatiu d'aquesta construcció. I com a conseqüència és un enriquiment per a la llengua. Uh mhm. -huh. Bé, i aquest valor l'usem tots i explicar aquesta construcció que és això que jo t'acaba de fer tan simple. I això, per exemple, per, pel que fa a l'ús escrit o, o pel que fa a la normativa, ha hagut algun problema a l'hora d'enquadrar tot este valencià, que podríem dir valencià ric i correcte, amb, amb els models lingüístics pot ser que s'han utilitzat com a estàndards ara? Fins ara? Eh, en el, al llarg del segle XX, i particularment en la segona meitat del segle XX, hi han hagut molts pocs treballs sobre això que jo estic explicant ara. Mhm. De fet, jo no conec cap llibre que siga sobre això. El, el, el, per què els lingüistes no han fet aquesta operació? No ho han fet ni els lingüistes d'ací ni els d'unes altres llengües. Això es portaria un tema eh, que és molt bonic, però que és molt bonic per als estudiants de la Facultat de Filologia, que és l'evolució de la lingüística a nivell mundial. La, eh, diguem en poques paraules, podríem dir que l'anomenada lingüística moderna, l'operació que ha fet en el segle XX és trencar amb el passat. I això en la ciència no es pot fer. En la ciència tu sempre has de partir dels predecessors. Si hi ha un problema, l'has de demostrar. I en segon lloc, l'has de solucionar. Si no fas això, no pots superar els predecessors. La lingüística del segle XX ha trencat també el passat i el resultat ha sigut una dispersió immensa que ha tingut efectes negatius en estudiar i solucionar problemes de llengües i també en com s'ensenya la llengua a les escoles, que és molt negatiu en qualsevol llengua per exemple, quins problemes, en el cas valencià, per sí. un poquet també el, el marc? Adés estava comentant que explicar eh, qualsevol concepte lingüístic sempre és explicar què aporta a la comunicació. I he posat un exemple que mira de quina manera tan simple l'hem explicat i l'he simplificat. Si ara nosaltres agafarem manuals de valencià, de qualsevol del senyor mitjà, igual de batxillerat o de qualsevol curs precedent, si llegirem tot el llibre, quants constituents, quantes explicacions trobaríem com la que jo t'he fet? Tu quantes en recordes? Jo cap. Exacte, i és la qüestió els llibres de valencià no expliquen cap estructura lingüística del valencià. I dir, dic estructura lingüística perquè els constituents estan relacionats. Ha de ser dit, què vol dir en infinitiu? Immediatament després. Això vol dir que aquesta construcció està unida a després i després és una de les preposicions temporals. I tot això hi han relacions, hi han vinculacions entre els constituents i formen estructures. Si ara mirem els llibres de valencià, quantes estructures lingüístiques de valencià expliquen? Cap. Ni en fonètica, ni en morfologia o flexió, ni en semàntica, ni en res. I quants constituents sols s'expliquen? Jo em penso que també que no expliquen. En conseqüència, quins efectes té aquesta manera d'actuar? Un dels efectes és que quan els estudiants arriben, estudiants que volen, fer, que volen fer filologia, quan arriben a la facultat de filologia, tots poden fer literatura. No hi ha ningú que pugui fer llengua, eh? <laughs> ningú. Eh? Per cada un que vol fer llengua, n'hi ha 20 o 30 que no volen fer llengua. Eh? I després l'altre efecte que tu m'has dit, tu que recordes sobre això? Va, jo no recordo res. Això vol dir que la, la manera que tenim d'ensenyar el valencià és molt deficient. Les altres llengües també, però jo sóc un lingüista valencià i, en conseqüència, m'he d'ocupar de la meva llengua. I llavors quins canvis potser introduiries tu en la manera d'explicar el valencià més sobre, sobre la llengua? Eh, l'any 2002 jo vaig publicar una gramàtica que es diu Gramàtica valenciana raonada i popular. Uh -huh. Es diu raonada perquè no hi ha eh, cap concepte lingüístic que aparega que no expliqui. Això Andrés no ho he comentat i també és una altra de les causes que dificulta que l'assignatura de valencià i les gramàtiques que siguin atractives per als lectors. Usen molta terminologia sense definir-la. Si jo uso el terme nucli, el terme adjectiu, qualsevol terme de la teoria lingüística, jo he d'explicar als lectors què vol dir. I ho he de fer d'una manera entenedora i aplicable. Si no faig això, jo no estic fent ciència. Jo estic usant una terminologia com si els lectors això ho entengueren. Això no es fa i com a conseqüència té molts efectes eh, negatius. Eh, perdona, quina pregunta m'havies fet? Que estava lligant fils? Estàvem parlant sobre els canvis que introduiries ah, sí, tu. A... Sí, clar, encara, eh, eh, i, i esmenta l'homogramàtica. Eh, l'homogramàtica no hi ha cap concepte de la teoria lingüística que no definisca, crec que d'una forma prou simple i aplicable. Uh mhm. -huh. I a partir d'això és quan hi ve la segona part, i aquests conceptes per a què es vull? I aquests conceptes es vull per a explicar constituents del valencià. Per tant, aquests dos haurien de ser els focus de l'ensenyament del valencià. És, els conceptes que jo necessite per a explicar constituents del valencià si no ho he d'aplicar, no l'he d'explicar. Conceptes que necessito i a continuació explicar constituents específics. I com que la gent, contra la creença que tenim, parla en el 80% de les coses molt bé, quan actuem d'aquesta manera, donem seguretat als parlants en la llengua que parlen. Això, per, en, en el nostre cas, és fonamental perquè una llengua marginada socialment produeix inseguretat. La marginació en qualsevol aspecte de la vida sempre produeix inseguretat, igual que l'agressió contra les dones que produeix inseguretat en les dones. Per tant, en el cas del valencià, una obligació fonamental dels docents de València, quina és? Ensenyar el valencià de manera que combatem la inseguretat. I la manera més simple i més eficaç de combatre la inseguretat és mostrar que en la nostra forma de parlar hi ha garberes de coses positives. Uh mhm. -huh n'hi ha en les paraules que, de, de, de l'èxit quotidià. Per exemple, la meva gramàtica jo mostro que en un camp tan reduït com és el cos humà, no hi han quatre diferències amb el castellà, ni 12, que ja en serien, n'hi han 30, en compte jo. És a dir, que, ha casos com nas i nariz, i mira que són diferents, galta i mejilla, cap coincidència. 30 diferències. Clar, quan tu això ho mostres als alumnes, què passa? Que diu, home, escolta, jo parlo una llengua que té una... que, en fi, que és extraordinària i que és molt diferent del castellà. Si ara passem del lèxic bàsic de la vida quotidiana a les estructures, a les paraules gramaticals, a les estructures fonètiques, a les estructures flexives, passa igual. Tenim una llengua que és profundament diferent del castellà en les estructures lingüístiques. Si jo això ho mostro als alumnes, què passa? Que en primer lloc els explique com parlen i en segon lloc es dona una inseguretat enorme. Ara podríem tornar darrere què fan d'això els llibres actuals de València? Actuals, o de fa 10 anys, o de fa 30 anys. I què fan d'això els llibres actuals? Jo, jo no veig res, eh, francament. Va. Eh? Tu, com a, com a, com a jove, eh, pots eh, eh, recordar i si alguna de les afirmacions que faig creus que no és certa, si m'ho dius, jo amb molt agraït. Home, jo la veritat és que no, no recordo jo potser a lo millor sí que el professor feia un poquet d'esment el tema, però en eh, el que tu dius dels manuals, jo crec que no. Això els manuals no s'explica. Si ja tornem a la gramàtica, gramàtica valenciana, raonada i popular. Raonada perquè perquè defineix cada concepte que usa. I popular perquè perquè mostra que les estructures bàsiques del valencià són vives en la llengua quotidiana. I com a conseqüència, la llengua que jo descric, el model lingüístic que jo descriu, és el que apareix, el que podem sentir en els carrers valencians. I sobretot això que parles de la seguretat del parlant, eh, pel que fa a la gramàtica raonada, té molta lògica en uns ambients, diguem, majoritàriament valencianoparlants, podríem sí. pensar en l'Horta Sud, mm. però per als que som potser de la capital, eh, una de les millor inseguretats que ens trobem a l'hora de parlar sí. valencià és el poc ús social que n'hi ha, estic pensant jo, bàsicament ciutat de València, ciutat d'Alacant i les metropolitanes, sí. Horta Oest sí, sí. majoritàriament, o, Horta, o el nord de l'Horta Sud, perquè sí. realment l'Horta Oest ja sabem el que és. Sí. Eh, eh, eixa altra inseguretat, com la, combate, com la combatries tu? Eh, la marginació social d'una llengua és sempre un procés social i polític. De la mateixa manera, la recuperació d'una llengua és un procés social i polític. I així és el cor del procés. La gramàtica és només una ajuda externa que pot facilitar a, un valencià que només és castellano parlant, pot facilitar que aprengui el valencià. Si jo li, li explico el valencià explicant-li estructures, l'aprendrà més fàcilment però sempre una ajuda. El cor de la recuperació política i social. Parlem doncs de sociolingüística i de política? O... Bé, jo, jo és un camp en què professionalment no treballa, però si vols, sí. Eh, bé, eh, si la recuperació social de València és un problema sociolingüístic o social i polític, caldrà fer mesures polítiques claro. i caldrà fer anàlisi sociològica. Sí, sí. Quines, quins quins pinzellades ens donaries tu? Bé, jo, jo sempre he cregut que és, és valenciança per a recuperar-nos eh, eh, com a poble que necessitem mitjans polítics, perquè és un procés polític. I per aquest motiu jo sempre, eh, des de molt jove, des que vaig adquirir consciència com a valencià, sempre he estat en partits valencianistes. Per tant, això és un factor bàsic. Mm -hmm. eh, a causa de la concepció que hi havia en els anys 70, el valencianisme polític no va quallar, si tenim temps i, i després fem un repàs sobre com ha evolucionat el model lingüístic, ja apareixeran factors que contribueixen a explicar per què el valencianisme polític no va collar en els anys 70. La qüestió és que per a mi és un, un factor necessari i, com a conseqüència, sempre estan partits polítics valencianistes. Pel, pel que fa a la societat, quan eh, un poble és conscient de ser un poble i regeix la seva societat, sempre viu a gust, més, viu més a gust que un poble que no fa això. Eh, fa uns, uns quants mesos vaig estar parlant amb Jesús Belda. Jesús Belda és el director de la revista Cresol. La revista Cresol és una revista cristiana que sempre des del principi eh, s'ha marcat com a objectiu publicar com a mínim el 50% en valencià i està tenint incidència dins de, de l'Església Valenciana. Eh, Jesús Belda, eh, ell quan va acabar els estudis se'n va anar a Cuba i va estar en Cuba de, de capellà. I després també va estar en Puerto Rico, allí no seguit, però també coneix Puerto Rico. I un dia parlant amb ell em va comentar que els cubans són persones, des d'un punt de vista psicològic, més sanes que els de Puerto Rico. Els de Puerto Rico són provincians davant dels de, de, de Units. En canvi, el patriotisme cubà el fet de sentir-se cubà i ser, ser, sentir orgull de ser, de ser cubans fa que siguin unes persones més, més decidides i més sanes. Ara això apliquem als valencians. Què passa? Per què, des d'un punt de vista social, el valencianisme és positiu? Perquè un objectiu bàsic del valencianisme és que els valencians vulguem dirigir la societat valenciana. I quan una persona, quan qualsevol col·lectiu dirigeix la seva vida, sempre viu més a gust que si està supeditat a algú de fora. En el nostre cas, el centralisme de Madrid. Dures declaracions, la veritat, i m'ha agradat molt l'anècdota. La, si vols parlem, passem ja a un camp que sí que és que part del teu estudi, no? que és sí. també un poquet el de l'evolució de, la, de la percepció de la llengua, no? més o menys. Sí. Eh, l'evolució des de la Renaixença, a lo millor també el tema de... Sí. Vaig avançar un poc el, alguna de les tesis, lo de la doble denominació sí. o tot sí. este tema. Sí. A veure, eh, jo eh, des de, com a lingüista eh, he dit al principi que el meu objectiu és estudiar estructures del valencià i de fet a través de les classes tinc molt de material sobre això i, es, i si tinc una vida llarga publicaré molt. No? Però eh, no solament he fet estudis sobre estructures lingüístiques del valencià, sinó que no podem encarar-nos al futur sense haver estudiat i interpretat el passat. En conseqüència, una part dels meus estudis han sigut destinats a estudiar gramàtics del passat i com ha evolucionat el model lingüístic. Pot ser també per això que comentaves tu de que a partir del segle XX la, la, la filologia trenca amb la filologia que hi havia fins a, fins sí, a la data? Això, això, això, això, això va unit. Aleshores, en els gramàtics jo he fet estudis sobre un gramàtic mallorquí que va escriure una gramàtica mallorquina a principis del segle XIX. És una gramàtica que no l'hem tingut en compte, que no l'hem estudiada, segurament perquè eh, en aquella època, a principis eh, del segle XIX, eh, perdem la consciència de la llengua històrica tant de les Illes Balears com entre els valencians i entre els catalans. I això crea eh, variacions ortogràfiques negatives. Eh, per aquest factor, jo, dic jo, els mallorquins no han estudiat aquella gramàtica, però a mi el que m'importa és el contingut de la gramàtica no la grafia, que és una cosa perifèrica. Jo vaig estudiar aquella gramàtica i em vaig trobar molts efectes positius. Una altra gramàtica que he estudiat és la gramàtica de Nebot igual la gramàtica de Josep Nebot, que és un autor de Vilareal de final del segle XIX, l'hem menyspreada i si algú mira l'estudi que l'he dedicat en el llibre Reivindicació de València, comprovarà quantes característiques sociolingüístiques i gramaticals hi ha en aquesta gramàtica. També he estudiat eh, la gramàtica d'Enric Valor. Enric Valor eh, era, una, era una persona prou racionalista i he, he demostrat que conceptes que en la facultat potser no defineixen, com què estudia la sintaxi, què vol dir eh, funció i correlació en la sintaxi, Henri Valor ho estudia. I eh, en aquest estudi també demostra que Henri Valor feia propostes sobre la normativa en què no li hem fet cas. Tots parlen bé d'Henri Valor, però allà on Enric Valor deia hem de dir avant, que és la forma popular, és la forma coherent, avant, arrere, amunt i avall. Mira, això, això simple i coherent. Uh mhm. -huh. conseqüència, què és endavant? una forma que és irregular i que no digui més valencians. En davant és com... Bueno, igual estic clavant la, la, la pota, però és en avant, en una de que apareix al mig, no? Sí, una que, sí però que és una forma irregular. Eh? Uh mhm. -huh. la, la forma més simple i més regular, avant, arrere, amunt i avall. Les quatre tenen la mateixa estructura. En Bolor proposa que els valencians només haurien d'usar avant perquè és la forma valenciana i sobretot perquè damunt és la forma regular conseqüència, si volem arribar a la unificació, quina hauria de ser la forma per a tota la llengua? Avant. Bé, i qui li ha fet cas? Eh? Home, suposa que algú... Eh? eh? Eh, semblament, eh, Enric Valor deia, home, igual que el pronom és algú o ningú, quin és el pronom? U. Així, u no pot dir res. Ara, si tu mires publicacions i publicacions, un no pot dir res. Sí, però si la, la, la llengua viva diu un no pot dir res i és la forma coherent amb el nostre sistema, i Enric Valor ho proposa. Qui li ha fet cas? Clar, això què vol dir? Que la gent parla d'Enric Valor, però que no ha llegit la seva gramàtica. Mm, bé, eh? potser s'han llegit les rondalles, que també estan molt xules. Això sí, això sí, les rondalles sí, eh? Bé, també he treballat la, eh, la correspondència, això ja no és una gramàtica, però això enllaça en el model lingüístic. També he estudiat la correspondència entre Sánchez Warner i Joan Fuster pel que fa al model lingüístic. I estudi també està en el llibre Reivindicació del Valencià. I l'estudi mostra que Joan Fuster no fa ni una sola argumentació sobre el model lingüístic. En canvi, Sánchez Warner en fa moltes i no solament fa moltes argumentacions, sinó que mostra un arrelament social profund. Sense arrelament social i sense argumentacions, malament farem que el valencianisme vagi avant. Uh mhm. -huh. I bé, hem, hem comentat moltes coses. Eh, parlem un poquet d'allò que diem de la denominació, de l'evolució de la llengua i... o què? Parlem un poc del, primer, del, del model lingüístic. Eh? Perfecte. Eh, a veure, això eh, que acaba de comentar és pel que fa a gramàtics. Eh, també he dedicat estudis a, al model lingüístic he de, dedicat un treball eh, a, la, a com escrivia Bernat i Balduí. Mm -hmm. Tenim l'opinió que Bernat i Balduí, que era un bròfic, i que, va, que el seu model lingüístic no tindria valor. Jo trobo que en el llibre que li he dedicat, que mostra que Bernat de Valdoví era una persona que cultivava la llengua. De fet, una persona, quan al llarg d'anys i anys escriu una llengua, sempre li té afecte a aquesta llengua. No podem escriure una llengua sense tenir li afecte. I no solament li tenia afecte, sinó que la treballava i arriba a escriure fragments poètics. I tot això em pensa que ho mostra en el llibre. No? Bé, eh, també he dedicat un altre estudi a Jacint Verdaguer. Jacint Verdaguer és el principal autor de la Renaixença de Catalunya. Josep Pla un autor que ara del qual tots parlen bé, Josep Pla, deia que ningú podia escriure prosa en català sense conèixer molt, sense haver llegit moltes voltes les proses de Jacint Verdaguer. Eh, per què he fet aquest estudi eh, eh, dedicat a Jacint Verdaguer? Perquè volia saber com era la llengua culta del segle XIX. I volia saber això perquè quan arriba al principi del segle XX en Catalunya apareix el noucentisme i el noucentisme trenca amb els predecessors. Hi ha un fenomen paregut al que he comentat de la lingüística fenòmens a voltes eh, apareixen no solament en, en un camp, sinó en molts camps. El nou sentisme també trenca amb els predecessors i eh, d'una manera molt clara i molt oberta s'enfronten a Joan Maragall, que pertany al modernisme, s'enfronten a Jacint Verdaguer i creen un model diferent. El model que crea el nou sentisme és un model en el qual hi ha molt poca confiança en la llengua viva, mentre que això era un factor bàsic de la Renaixença. La Renaixença d'una forma explícita, tenia tres principis. El primer principi era partir que l'escriptor havia de partir de la llengua viva de l'entorn. Per tant, això va unit a, tindre, a confiar en la forma que tenim de parlar. Segon objectiu, coordinar els escriptors balears, valencians i catalans. I tercer objectiu, recuperar la dignitat de la llengua clàssica. I en aquests tres principis varen construir un model que té moltes característiques positives. Apareixen en la Renaixença i posteriorment també en el modernisme. El modernisme entre els valencians té poca importància. En Catalunya en té molta. Apareixen molts novel·listes en l'època del modernisme. <clears throat> En canvi, el noucentisme desconfia molt de la llengua viva i, com a conseqüència, construeix un model artificiós. I aquest model artificiós hauria d'haver durat poques dècades, però com a conseqüència del franquisme, quan eh, s'acaba el franquisme encara perdurava aquell model. I això va unit a què va passar quan arriben els primers mitjans de comunicació en català en Catalunya. Quan arriben, què passa? Que el model dels llibres era un model que estava pensat només per a la llengua escrita. Un bon model lingüístic ha de ser bo per a escriure i per a parlar. I això ha de ser carn i ungla. En canvi, el model de la, del centisme era un model pensat només per a la llengua escrita, en conseqüència, quan apareix el diari avui, què passa? Que apliqui el model de llibres i allò no era vàlid per a aquella llengua. Conseqüència, apareix aquella guerra entre el català heavy i el català light. Hmm. Ara un model lingüístic no es resol en la premsa. Un model lingüístic es resol fent estudis sobre cada constituent. <clears throat> Bé, allò no, no, no es va aclarir i, i en Catalunya l'operació que han fet és que a través dels mitjans de comunicació han anat progressivament adequant més el model lingüístic. Però encara queda molt per fer. De fet, fa uns anys, eh, Quim Monzó, que és una persona molt coneguda i molt seguida com a tant com a articulista de, de, en el periòdic La Vanguardia, com, com, a, com a escriptor, com, com a contista, eh, Quim Monzó arriba un moment en què va reescriure tota la seva obra. I ell diu que la seva obra estava escrita en un model, ell ho qualifica literalment de postnoucentista i diu que era un model que no s'assimila, que no qualla, i com a conseqüència ell vol refer aquell model i refer la seva obra. Quan es va eh, adonar Quim Monsó mm, de que el seu model lingüístic no era bo? És significatiu. Ell es va adonar d'aquesta deficiència quan comença a treballar per a la ràdio. Quan comença a treballar per a la ràdio, la persona no arriba al micròfon i comença a parlar improvisadament, sinó en casa primer s'ha preparat què vol dir, s'ha fet un guió i escriu. I aleshores Quim Monzó veu que en eh, l'escriptura que ell usa per a a la ràdio és un model diferent al que usava en la literatura. I això és el, el procés, això és el, el, la causa que va fer que ell s'adonara que el seu model que no era vàlid. Bé, Poder, tot... Podríem sí. dir que això és una defensa del català light? O... No, no és, no és el català light. El, el, el, eh, Quimos no, no res de, de català light, eh? No, no, no. Eh? dir, el, jo el percep que, que no, però... El, Jo el que vull dir és que aqu aquell enfrontament entre el català heavy i el català light va ser la conseqüència de tindre un model lingüístic que s'havia fet pensant només en la llengua escrita i que darrere del qual hi havia molta desconfiança en la llengua viva i com a conseqüència no era bo. L'enfrontament entre el català heavy i el català light és un enfrontament amb poques eh, argumentacions perquè cada constitut lingüístic necessita un estudi i sense això no podem solucionar-ho. Uh mhm. -huh. Així, el premi, el factor important és el de Quim Mons, eh? un escriptor que en la seva maduresa s'adona que tota la seva obra estava en un model amb el qual ell no s'identificava. Uh i quan veu això intenta reescriure-ho. Per cert, això que hauria d'haver originat en Catalunya, un estudi, un estudi sobre totes les variacions que ha fet Quim Monzó, en quines té raó, en quines no té raó, i, i què hi ha darrere de cada cosa. No hi ha hagut encara cap estudi. Això em pensa que també mostra una afirmació eh, que pot sorprendre a la gent que ens escolta, però que troba que cal dir. Eh, els departaments de filologia catalana no estan produint la quantitat de treballs que necessita el valencianisme. De fet, busquem llibres que siguin útils eh, als docents, que siguin útils a les bases del valencianisme, per a formar-se sobre com mirar, com interpretar el valencià, que siguin útils als escriptors. Si en busquem, i ja, ja em diràs què, què, què trobaríem. Home, jo crec que ara mateix el que seria mitjans de la dècada del 2010 sí que estan... Però potser veig jo més, més eh, com dir, més eh, producció escrita des dels departaments d'història, pot ser, o des de més, fins i tot sociologia, sí, sí. sociologia... Sí, sí, molta més. De fet, eh, si la signatura de valencià no s'ensenya bé, per aquí no s'ensenya bé? No pels professors que fan classe en els instituts i en les escoles. Jo, una operació que... Veure, quan jo vaig fer la carrera de filologia, vaig acabar la carrera de filologia i no havia estudiat cap gramàtica. En conseqüència, no tenia formació per analitzar una gramàtica i dir si era coherent o no era coherent i els alumnes que actualment fan assignatures amb mi, tots acaben amb aquesta capacitat. Per una altra banda, eh, quan vaig estudiar no vaig tindre tampoc reflexions sobre com eren els manuals de l'ensenyament mitjà. Eren coherents? No eren coherents? En un percentatge altíssim de professors no hi ha vinculació entre la, les matèries que donen a la facultat i com són els llibres de l'ensenyament mitjà. Clar, si en la facultat no reflexionem sobre com són aquests manuals, com s'han de solucionar els problemes? Uh mhm. -huh. Aleshores, eh, quan jo, fa, jo sempre analitze manuals concrets, mostro les deficiències i dono una alternativa. I quan faig aquesta operació en classe, sempre dic als alumnes que si en compte d'haver triat aquest manual n'haguérem triat un altre, les anomalies metodològiques haurien sigut les mateixes. Clar, si les anomalies metodològiques són les mateixes, això què implica? Això implica que el responsable final no és l'autor del manual. L'autor del manual també és responsable qui escriu una cosa és responsable d'allò que escriu, però el més important no és ell. El més important quin és? Si les anomalies metodològiques són les mateixes, quin és el responsable final? El lloc on s'han format. Eh? La facultat de Filologia i la facultat de Magisteri. Que és la teua alma mater. Exacte. I això com, com casa, aquesta crítica tan oberta cap a la Universitat de València? Jo, el... jo l'operació que faig és fer estudis eh, sempre solucionant problemes. Eh? Jo no faig cap estudi o fins ara no tinc consciència d'haver-ne feta, en què, no, en que no hagi solucionat els problemes que hagi estudiat. Mm -hmm. Per exemple, jo eh, fa, eh, la facultat de Magisteri està tenint eh, actuacions molt bones. I una, fa 7 o 8 anys vam fer un congrés dedicat a, a com s'ensenya la teoria lingüística en, eh, en les escoles i els instituts i després ja han començat un, un, eh, un procés regular. Fa, em penso que va ser fa 3 anys, vam fer el primer congrés de gramàtica i ara enguany hem fet el segon. I ara, periòdicament, de cada, entre dos anys i quatre, faran un congrés dedicat sempre al mateix tema. Bé, en aquests congressos jo he participat en tots. I eh, he participat com? En cada congrés eh, m'agafa un alumne bo i presentem un treball que consisteix en agafar una part de la teoria lingüística, la sintaxi, eh, va ser en el primer, le, la segona va ser en la morfologia o flexió i el tercer en la fonètica. Com es tracten els conceptes bàsics d'aquesta part de la lingüística en els manuals? Quines deficiències hi han i alternativa? Per tant, això és una cosa de mostrar eh, problemes i sempre proposar solucions. Eh, bé, ara cap on vols que tirem? Tirem cap a un repàs històric? Tirem cap a temes d'actualitat? Tirem... Te dona elegir. Bé, a veure, eh, abans jo he fet comentaris molt positius sobre el model de la Renaixença, i no són opinions només. Eh? Si una persona s'agafa la llengua de Jacint Verdaguer, jo trobo que és un model que no un català, eh, a un valencià, troba, eh, eh, segueix trobant atractiu. Jo he sentit comentar algun capellà que Jacint Verdaguer, a principis del segle XX, tenia èxit entre els capellars valencians. Entre capellars valencians que no eren valencianistes i que no tenien massa consciència de valencians. Per què? Perquè veien els seus poemes i els agradaven i en conseqüència el llegien i circulaven. <clears throat> I, igual passa en Teodor Llorente. Si comencem a llegir poemes de Teodor Llorente, jo trobo que és un model lingüístic que continua sent identificador i atractiu per a un valencià actual. Si ara passem de la Renaixença a el primer test del segle XX, passa, si fa no fa, igual. Fa cosa d'uns quants anys, eh, Lluís Meseguer, que és professor de la Jaume I de Castelló, va publicar, és també membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, sí. i va publicar un llibre dedicat als escriptors eh, castellonencs i eh, aquella antologia va presidir d'un estudi extens d'un centenar de pàgines en la qual Meseguer afirma que aquella època de la literatura valenciana no és una època d'or, però sí que és de plata. Per tant, continuen tenint uns valors bons. I si comencem a llegir així poemes concrets, trobaríem un model també assequible, natural, això vol dir que entre 1900 i 1939 el noucentisme de Catalunya no influeix entre els valencians. Quan comença a influir entre els valencians el model del noucentisme? Quan s'acaba la guerra. Quan s'acaba la guerra, una de les conseqüències que té és que desapareixen les bases del valencianisme. El valencianisme es redueix a dos colles de poetes. Tal qual. La de l'Orra i la Exacte. de Torre. Eh? Aleshores, eh, l'editorial Torre és l'editorial que va introduint a poquet a poquet la concepció lingüística i ideològica del noucentisme. El primer que ho fa, Xavier Casp. A partir de l'any 1943, Xavier Casp comença a modificar el model lingüístic que hi havia així en els anys 30. Si algú té interès, en la revista Aula de Lletres Valencianes he publicat un estudi en què posa 50 o 60 exemples concrets de separació entre el model dels anys 30 i el model de Xavier Casp. Això era l'any 43, he dit, eh? la dècada va avançant, no tenim bases en el valencianisme i el progrés continua. A finals dels anys 40 decideixen canviar el model de la tercera flexió verbal. El model de la tercera flexió verbal és des de 1500 a 1950 i es preferisc, prefereixes, preferix, preferim, preferiu, preferixen si ens sobra temps, podem eh, comentar quines eren les formes clàssiques i per què les formes valencianes, que tenen 500 anys, són regulars, mentre que les classes eren irregulars. No tindrem temps, però si vas fer-ho en dos minuts, jo sí, crec que és molt veure, interessant. La tercera flexió verbal eh, té la vocal I, que és constant. Jo preferia, jo preferiré, jo preferiria. Uh, sempre l'I, sempre l'I. Eh? Ara passem al present. En el present, preferim, preferiu, la I. Ara, si passem a les altres formes, en la llengua clàssica, preferesc, preferesc, prefereixes, prefereix. I ells prefereixen, que hi ha una, ja. Clar, això que és? Una forma irregular. En conseqüència, el valencià, l'operació que fa des de finals del segle XV és regularitzar-ho. I és quan passem a les formes preferisc, preferixes, preferix i preferixen, que té constantment la I. Mm -hmm. Bé, aleshores, el, el eh, valencianisme de finals... Valencianisme no, la colla de poetes de l'editorial Torre. El valencianisme pràcticament tot el que n'hi hava perquè és el que tu has dit, descapitalitzat. Sí, eh, però la, la, la colla de poetes de, de Carmen de Torre, de Carles Salvador... No, no és la de los Penal. Són dos sí. colles que damunt se, se feien putades entre ells. Sí, sí. Però aleshores, eh, l'editorial Torre decideix canviar la flexió verbal eh, valenciana la que dic, la regular, la popular, la que tenia 500 anys d'existència, per la clàssica. Per a què? Per a confluir en Catalunya. Però resulta que Catalunya feia 50 anys que havia canviat. La flexió clàssica, prefereix que prefereixes, prefereix, per prefereixo, prefereixes que jo prefereixi. Home, quina confluència fem en Catalunya si aquells usen, no usen les formes clàssiques. Això també mostra el grau de formació que hem tingut dins del valencianisme. Si tu vols coordinar-te i confluir, que és un objectiu positiu, tu has de proposar unes mesures que siguin uns principis que siguin els mateixos per a tots, perquè si no, no actues d'una forma justa i com a conseqüència de no actuar d'una forma justa, l'efecte serà que no aconseguirem la unificació. I l'exemple, el que he dit, eh? eh els, els escriptors valencians, de gent avant, prefereix que prefereixes que jo preferesca. Home, si tu demanes això per a confluir en Catalunya, has de dir que ells també ho facin. Perquè si ells no ho fan, no hi ha confluència. Bé, tot això eh, seria quan eh, l'època en què el noucentisme de Catalunya comença a influir entre els valencians una època en què desapareixen les bases del valencianisme, desapareixen els polítics valencians i només tenim dos colles de poetes. Aquell procés on culmina? Culmina en Fuster, en Joan Fuster. Joan Fuster què fa? Agafar el model lingüístic de Barcelona i s'ha acabat. Una, una, una de les publicacions, nosaltres valencians. Quan Joan Fuster fa aquesta operació, com actuava quan escrivia articles en la premsa de València? Com actuava quan feia una conferència en la ciutat de València? No usava el model dels llibres Ara bé, això vol dir que el model dels seus llibres no era vàlid per a comunicar-se amb els valencians. Diguem que tenia un model oral i un model eh, escrit. Clar, eh? I el model oral, quin era? la llengua normal i corrent i el model escrit que no tenia cap vinculació amb aquell i, i, i, i més que això, eh? perquè quan parlem d'un article en la premsa és llengua escrita. I Joan Fuster, quan escrivia un article en la premsa, no aplicava tampoc el model dels llibres. Uh -huh. I això ja és llengua escrita. Eh? Per tant, la, la incongruència, la incoherència és més grossa. Bé, com que eh, el model de Fuster tenia aquest problema, que no era vàlid per a comunicar-se amb els valencians, què fan els escriptors valencians dels anys 70? Segueixen el camí de Fuster, però canviant els aspectes més cridaners. El jo penso, el jo prefereixo, que jo prefereixi, canvien una miqueta les formes verbals més cridaneres i la resta es segueix igual. I és el model bàsic del 70. Podríem dir que hi ha cert paral·lelisme potser en la situació del francès, no? que és un idioma que sempre s'ha criticat perquè la, mm, eh, vull dir, mm, arribar a dominar aquest idioma fins i tot per a francesos natius, per a gent que viu en França, està com reservat per a les elites eh, culturals i pot ser la gent de, de classe mitjana o fins i tot de classe baixa, no? allò que, que Sarkozy anomena gacall, eh, i aquesta gent no pot arribar a escriure el francès correctament segons dicta la norma? Sí. Eh, en la teva intervenció, Francesc, hi ha dos factors que són molt bons. O sigui, el conjunt, i dins del conjunt jo destacaria dos factors. Un és que ha aparegut la paraula elitisme en la, en la teva exposició i l'altre el fet de, de parlar en francès. El noucentisme i admirava molt el, el, el model francès de llengua, el model francès i el model cultural, cosa que als catalans de la Catalunya Nord el rebenta. Eh? Ells saben com és el centralisme francès i, en conseqüència, que, eh, que la Catalunya Sud s'emmiralla en, el, en el francès, això ells no, no ho compren, no? Bé, eh, eh, com és el francès? En efecte, una llengua... Com és el model lingüístic francès? No el francès col·loquial, el francès normal i corrent, eh? el francès que proposa l'Acadèmia Francesa. És un model enormement elitista. És un model que està ple de qüestions que no aprofiten per a que la llengua siga més bona. Un exemple. La paraula finestra o sigui, nosaltres amb el francès tenim moltes coincidències. Amb l'occità, carn i ungla, i amb el francès moltes. Com és finestra en francès? Fenatre és la mateixa paraula. Uh mhm. -huh. I la, això de fenatre, eh, en la segona E hi ha un accent que es diuen accent circunflex. Uh mhm. -huh. I aquest accent circunflex què indica? Una classe de E? No. I aquest accent circunflex indica que en alguna època del passat, després d'aixa E, hi havia una S. La qual cosa, finestra. per als que són valencianoparlants, això és molt útil per a saber les, eh, les paraules. Sí, però per als francòfons això què és? Res. Eh, però una complicació inútil. Eh? Per tant, eh, això mostra una de les característiques del francès, de tal manera que jo estic convençut que una de les causes que genera la decadència de la cultura francesa és el model lingüístic tan horrorós que tenen. Uh mhm. -huh. I la identificació del noucentisme amb aquell model té conseqüències en el model que ells proposaren i, i bé, eh, <laughs> n'hi ha, ha molta tralla després d'això. Eh, però on continuem? Avui l'entrevista la, la, la dirigies tu, però on continuem ara? Bé, bé, eh, podríem seguir en els valencians. Eh? Eh, estàvem comentant que en la Renaixença el model és un model digne, és un model assimilable, és un model que té moltes característiques positives. En el, el, model, els valencians no tenim pràcticament autors modernistes, catalans sí, i els novel·listes modernistes catalans segueixen igual. En canvi, quan arriba el noucentisme, desapareixen els novel·listes. Jo recordo un llibre d'una autora eh, anglesa, que és catalanòfil, Alan Yates, que es diu Una generació sense, sense novel·la, i atribueix l'absència de novel·listes catalans durant els anys 20-30 que a la ideologia del noucentisme. En efecte, una ideologia que desconfia de la llengua viva, que desconfia del carrer, difícilment escriu novel·les. I això és el que va passar en el noucentisme durant els anys 20 i 30. Ara passem als valencians. Els valencians estem fent teatre en aquesta època quan? en una anarquia sí, sí, gramatical sí. total. Però quants novel·listes valencians tenim eh, eh, en els anys 60, 70? No en tenim. En l'any 50 sí. Seran bons o seran ruïns, però en tenim. En canvi, quan eh, arriba l'explosió de Fuster, els novel·listes desapareixen. I quan reapareixen els novel·listes... I n'hi ha, sí. I ha poesia. I n'hi ha poesia, eh? però no, no, novel·la no. Quan, apareix, quan reapareix la novel·la? Quan el valencià, l'institut de l'escola, necessitem llibres per als escolars i hi ha una explosió de, no, eh, de novel·listes. Aquells novel·listes que fan A partir del novel, que, del model lingüístic que havien heretat i en la mesura que poden intentar acostar-lo als lectors. Uh mhm. -huh i també és l'explosió de Ferran Torrent, que sempre s'ha destacat com, sempre. una, un, com un escritor molt proper a les formes valencianes. Sí. No sé jo si és perquè és el primer, pràcticament el primer novel·lista que descobreixen des de Catalunya i amb el qual com a molt valencià, sí. o, si no, per, o no perquè realment el seu model sí que és molt més proper al, al parlar valencià. O sigui, eh, la, la persona sempre ha de partir eh, de la llengua viva per una raó que és purament lingüística. Ara podríem tornar a la lingüística. El, eh, el saber lingüístic és un saber molt especial perquè una persona no pot parlar una llengua si no la coneix, si no la domina. Però el saber lingüístic majoritàriament és inconscient forma part d'aquella part del cervell immensa que, que, que és l'inconscient. I aleshores, això vol dir que quan una persona eh, eh, parla, reprodueix el seu saber lingüístic. Si la persona confia en la seva forma de parlar, quan escriu, partirà d'aquest model. Però si no confia en la seva forma de parlar, si ha tingut una formació ideològica que l'ha induït a desconfiar de la seva forma de parlar, quan eixa persona escriu, què passa? Que no parteix de la seva forma de parlar. I, que, que, i quina és la conseqüència? Quin és l'efecte? Un model de plàstic, un model que cau de les mans. Si ara això ho vinculem a Vicent Torrent, Vicent Torrent què passa? Que majoritàriament ell parteix de la seva forma de parlar. Eh? Uh -huh. I en conseqüència és una llengua més natural i més viva. Mhm. Perfecte. Eh, com, si vols, com que ja anem acostant-se cap al final de l'entrevista, anem a fer preguntes un poc més ràpides. Sí. El tema de la doble, doble denominació, que tu vas ser un dels impulsors, sí. pot ser al debat públic de, de, la doble, de la doble denominació de la llengua valenciana catalana. Explica'ns un poquet com va funcionar aqu aquell tema. Eh, jo trobo que és un tema, el tema això és molt important i els valencians tenim el perill d'actuar d'una forma molt superficial. Jo trobo, de fet, que la meva generació, que tenia poca formació i que eren prou super, superficials. Per tant, encara que es queda poc de temps, intentaré aprofundir una, una, una miqueta. Eh, recordo un treball de Vicent Baidal que és extraordinari. És un, un, un, un treball en el qual Vicent Baidal està publicat en un llibre que es diu Nacions amunt, pobles amunt. I en aquell treball, eh, Vicent Baidal estudia quatre fets històrics i mostra de quina manera la historiografia valenciana de l'any 60, és a dir, vinculada a Fuster, allò ho interpretava com, com, com a negatiu i ell mostra que en realitat que és positiu. Això està vinculat amb el fet de, del, del nom de la llengua. Eh, el nom de la llengua, quan comença? Comença amb Antoni Canals. Antoni Canals, a finals del segle XV, va tindre una acció que tot seguit diré, però que primer em marcaré. Els valencians, entre l'any 1490, perdona, entre 1390, final del segle XIV, i 1460, durant tant anys, renovem el model lingüístic el model lingüístic que hi havia en el segle XIII, principi del segle XIV, era un model que tenia coses positives, però que tenia també moltes coses antigues. I els valencians, en aquesta època, fem que la, la, la llengua tinga molta més potència i, sobretot, la modernitzem. Per això, si una persona llig la crònica de Ramon Montaner, si una persona llig una novel·la de Ramon, eh, de Ramon Llull, la troba molt antiga. Si una persona llig Tirant lo Blanc, canvia la diferència cronològica no és molta, però la diferència en model lingüístic sí que és molta. Bé, eh, tot aquell procés comença justament en, eh, en, eh, en el nom que, que dit adés. Eh, eh, quan aquesta eh, persona va escriure, va traduir una obra a finals del segle XIV i va dir que ell la traduïa al valencià encara que estava traduïda al català. Això són pràctiques paraules pràcticament literals. Eh? En compte d'encara que hi diu xat, sesia que, eh? i poqueta, poca, poca cosa més. Bé, com varem interpretar eh, i s'ha fet eh, els intel·lectuals valencians? El van interpretar en el sentit que aquest home seria el primer blaver que hi hauria hagut en la història. En el segle XIV. Diu, això, tu, això com s'entén? I aquest malentès el va aclarir una, un intel·lectual de Sueca, Víctor Gómez Labrado. Víctor Gómez Labrador va fer una argumentació tan simple com la següent. A veure, traduir una obra eh, a més d'una llengua no ha sigut mai cap problema. El problema quin és? Fer més d'una traducció a una llengua. En conseqüència, quan aquell home va dir que ell traduïa al valencià una obra, encara que ja estava traduïda al català, no estava dient que foren llengües diferents. Si, eren, si foren llengües diferents per ell, no hi havia cap problema. Hi havia un problema perquè, perquè era la mateixa llengua. Bé, i en aquest punt el treball de Gómez Labrador s'acaba. I a partir d'això jo el reprenc en un treball publicat en el llibre Reivindicació del Valencià. Que, que, quina és la qüestió que hem d'aclarir? Home, el nom de la llengua. Evidentment, aquella persona sabia que el valencià, el català i el valencià era la mateixa llengua. De fet, la seva traducció l'havien encomanada en Barcelona. Eh? I, per tant, era la mateixa llengua. Però la qüestió és que li dona un nom diferent. I per què li dona un nom diferent? Això és la qüestió que hem d'aclarir perquè nosaltres abans ja l'havíem donat un nom diferent a la mateixa cosa. Ah, eh, ahir va, va la, la unió entre, entre, entre identitat i llengua. Aleshores, eh, aquells homes sabien que la llengua era la mateixa, però ells tenien identitat de valencians. Ara, a partir de Vessant Baidal, sí, sabem sí, sí. que la consciència de valencians, que comença a quallar al voltant de 1350, Aleshores, quan qualla la consciència de valencians, quin és el nom que va unir aquesta consciència? Valencià. I valencià no és només és parlar valencià, no, és tota la llengua, com es veu en aquesta citació que, que, que comentem. Eh? Bé, aleshores, eh, davant d'aquest fet, resulta que hi ha tres pobles que comparteixen la mateixa, la mateixa llengua i com hem de fer en el nom? El nom ús català i els altres valencià. La solució que ja apareix a principis del segle XVI i apareix un autor català, que és el primer que anomena el conjunt de la llengua com a llemosí llengua llemosina. I això dura de l'any 1500 a l'any 1900. Per què li diuen llemosí? El nom llemosí, eh, des d'un punt de vista històric, és un dels parlars de l'Occità, yeah. que es troba al, al nord, al nord-oest de, de l'Occità. Però així que era el nom llemosí, així, eh, eh, o, o, que era, o que era Occitània. Occitània era un poble que en l'any 1300 sofreix una invasió de l'exèrcit francès i tres anys després no queda Occità escrit. En conseqüència, que era llemosí era un valencià, un català un balear en el segle XVI. Era un nom que no tenia sentit, que no tenia utilitat. En conseqüència, l'aprofiten per a solucionar un problema. El problema que és? Una llengua compartida per tres pobles, cada un dels quals té una identitat. Eh? En conseqüència, hi ha un nom local, valencià, català, balear, i un nom general per a tots, llimosí. I arribem al segle XIX i quan ja hi ha la renaixença de l'Occità, sí. que malauradament després va tindre unes vicissituds que no li ha permès sí. néixer com tocava, el terme llemosí torna a tindre lògica, perquè és una varietat de l'occità sí. i passa un poquet el que passa a Sud-amèrica quan diuen gallego al, al castellà. Sí. El gallego realment és una altra cosa. Sí, sí, sí. sí. I aleshores nosaltres hem de buscar un altre nom comú en aquesta sí. època. Bé, la qüestió és que nosaltres entre 1500 i 1900 sí que tenim un nom unitari i el nom estava resolt. Els eh, autors de la Renaixença Valenciana, Constantí Llombart, Teor Llorente, partidaris de Llemosí, i els catalans diuen que etimològicament que això no té sentit, però el nom de la llengua no és una qüestió etimològica, és una qüestió social, és una qüestió política els catalans retornen a català, només usen català, i com a conseqüència tenim ja el problema de com anomenar el conjunt de la llengua. Eh? Retornem a aquest problema. Eh, doncs, eh, la primera meitat del segle XX, els valencians, jo crec que només han dit valencià, a partir de Fuster és quan apareix llengua catalana, valencià, un dialecte del català, ja sabem les conseqüències que això ha tingut i, eh, si no vaig errat, actualment cap partit valencià, inclosos els valencianistes, anomenen el valencià com a llengua catalana veritat que tampoc fa falta, ja sap tot el món que és el mateix. Exacte, és que la qüestió ja, eh? Però, però hem de tindre un nom, eh? Aleshores, davant del fet que hem de tindre un nom i que això ha d'estar resolt de les lleis valencianes, això està vinculat a la pregunta que tu em feies. És quan eh, en la pàgina web valencianisme.com Com promoure un manifest que proposava que com a nom del conjunt de la llengua en les lleis i en els marcs internacionals que fora valencià-català o català-valencià, qualsevol ordre de les dues, i que dins de la ciutat valenciana, que era un nom general, que fora valencià. És l'època de la polèmica per, el, per la traducció de la Constitució Europea, aquella que al final no s'aprova, que va haver dos traduccions, una català i una valencià, mateix text i, i si no i aquest manifest que va tindre moltes adhesions va ser impulsat, el, va, el vas impulsar tu i també Pere Fuset, actual sí, regidor sí. de Cultura Festival de l'Ajuntament de València. Sí, en efecte. Uh -huh. I va tindre moltes adhesions, no? Recordo jo de, de molta gent notable. Sí, jo, jo no recordo, sí, sí, la quantitat no, no recordo, sí que, que va ser una quantitat significativa i sobretot des d'un punt de vista qualitatiu va ser molt important. Jo recordo que varen publicar el mateix article en la premsa de València i en la premsa de Barcelona. En la premsa de, València l'article el firmava Rafa Castelló, eh, Brauli Montoya, Rafa Castelló, un, un, un sociòleg, una persona destacada dins de, del bloc, actualment dins de Compromís, Brauli Montoya, que és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, també és membre del bloc, Josep Lluís Pitarca mm. i jo, quatre professors de la Universitat de València. I en el cas de l'article publicat en la premsa de Barcelona, l'article el firmava una persona tan important com Joan Solà, una altra persona era... Eh, mm, eh, no m'hi sé el nom, jo per, per els noms sóc molt despistat. Eh, la qüestió és que al final en persones molt, molt importants i molt, molt destacades. De fet, recorde, és que va, fa poc l'he recuperat un poc per internet, l'adhesió d'un joveníssim Vicent Vaidal també a aquell, sí, sí. aquell manifest, que en aquesta sí. època la, la seva trajectòria acadèmica estava, sí. estava en bolquereig, però se pot veure la... En la distància se pot veure l'evolució de la cosa. Sí, sí, sí. sí. I bé, ara sí que ens queda molt poc de temps, però reprenent això que dius tu del, del Llemosí, no? com a, sí. també com a memòria d'alguna cosa antiga, podria haver sigut això una oportunitat per a unificar tot el sistema occitano-romànic? O... A veure, eh, les llengües estan... Eh, eh, eh el, els sociòlegs diuen que el concepte de llengua que no existeix, que, és un, que no existeix lingüísticament. Uh -huh. I això què vol dir? Això vol dir que un factor bàsic del concepte de llengua és social i és polític en contra de les afirmacions que feia el valencianisme en els anys 70 i 80. Això, si haguem llegit més i haguem debatut més el segon manual de sociolingüística de Toni Mallà, això ho sabríem. Aleshores, eh, he recordat aquesta característica del concepte llengua, que és tant social i polític com, eh, com lingüístic, per, per l'occità. Nosaltres, en condicions eh, socials i polítiques adequades, l'occità i nosaltres seríem la mateixa llengua. Jo, quan tenia vint i pocs anys, vaig llegir novel·les en occità estudiant molt poc. la flexió verbal, 30 o 40 paraules, i amb això em vaig llançar a, a llegir en, en occità. Per tant, podríem ser la mateixa llengua però actualment em pense que no. Actualment l'únic que podem fer, això sí, eh, conèixer eh, l'occità tant com puguem, si és possible establir alguna coordinació, bé, però si ens coordinem a l'occità, això implicaria més diferenciació en relació a València popular. I, per tant, crec que a la curta això no és factible. Uh mhm. -huh. Conèixer l'Occitània, sí, eh? i saber que la nostra llengua i l'occità són carn i ungla, això sí. Estar tan vinculats amb els occitats com sigui possible, també. També és veritat que no és el mateix, pot ser la grafia clàssica, que és el model que més o menys, eh, perquè clar, hi ha també molts models lingüístics occitans, sí. el model que més èxit ha tingut és la grafia clàssica, que és la, pot ser clar. la més convergent de nosaltres perquè precisament és la que claro. els clàssics. Però si agafem la grafia mistralenca, o sabem francès o ens tornem bojos. Sí, sí. O, no. sa, o, sa, o sabem francès i com se pronuncien les paraules en occità. Sí, sí. No, I si, sí, sí, sentim l'occità actual no l'entenem tampoc. Eh? Jo, jo he fet un viatge a Tolosa, vaig parlar amb jovens, quan jo estava en el Pesant, vaig fer un viatge allà i vaig parlar amb jovens eh, que, que de, i políticament eren semblants, i no ens enteníem. Eh? Finalment es van poder entendre perquè aqu un, un d'aquests jovens eh, coneixia el català, i com a conseqüència ell s'acostava a mi. Dit d'una altra manera, eh, l'occità escrit l'entenem, el parlant no. Per què? Perquè hi ha hagut una evolució fonètica molt forta entre l'edat mitjana i l'actualitat. Mentre que, alerta, sí, no, eh? especialment el valencià i el valencià central, fonèticament, és la part més conservadora i més, eh, que més eh, estructures de la llengua conservat. No tenim temps, però això, si podem comentar-ho, això seria una, una arma molt bona per a començar a minar el concepte apitxat. Mm -hmm. Doncs bé, eh, ja està sonant la musiqueta, ja s'ha acabat el temps. Belar te convidarem a fer un programa que haurà de ser de dues hores. Eh, moltes gràcies per haver respost a la nostra guida, ha sigut tot molt interessant. I bé, res, convidem els nostres oients a que continuïn sintonitzant-nos, que ja veu el nivell de reflexions que portem així. Jo vos donem també les gràcies per haver-me convidat, he estat molt a gust, jo em defineix com a un valencianista de base i tot el meu treball és per això, eh? per, a, per a les bases del valencianisme. En conseqüència, sempre que convidem a parlar, jo sempre estic a gust. Moltes gràcies a tots. Gràcies.